掌握疯狂的意达，要来轰炸台湾哦！g e n e r a t i o n X，意达飞行 Steve Farn，Zach Wild，Infe Mountstein，b u n o b e t t n c o u r t and t o s i d Abasi。Generation X。四月十四，要来到台大体育馆，绝对让你的灵魂爆炸啦！门票抢水，玫瑰售票。 Ni Hao Taiwan, this is Steve Vai from Generation X, and I want to let you know that we will be coming to NTU Sports Center in Taipei on the 14th of April. And I hope you can make it because we've got Zach Wild, Nuno Betancourt, Tosin Abasi, and Ingve Malmsteen. We're going to have a great time and play a lot of notes and kick your butt. So we'll see you there. 购票请假，玫瑰售票。 好久没听见靠比凯雷，从布洛格女孩到葛莱美天后。四月十五号台大体育馆，唱出女孩真自我。购票请洽玫瑰售票。 love you. Hi you guys, it's Colby Calais and I'll see you at my show in Taipei on April 15th. See you soon.